icyo nizeye kiri imbere yanjye ni urupfu hariya rero undi nyiri ni umukongomani yagiye yari igihe cyo kuvamo n'igihe kirarangira n'ubu aracyari muri congo nimba ndi gushima imana iyo yapfira yo nkayigumamo bigera n'aho utangira kwiyumva yuko wifuza yuko umuntu yagwa iyo ngiyo kugira ubashe kuba wakomeza kubaho nk'ubu wenda urabona yambaye iminsi cumi n'itanu mm. ukwezi kurarangira mm. ataraza ataraza kandi ubwa mbere yarampamagaye ansaba amafaranga ndifata ndamuboroka yes amahoro y'imana kuri mwe mwese mukomeza kutwereka ko mukunda ibiganiro bica kuri yoro tv turabakunda muraba agaciro mu buzima bwacu niyo mpamvu natwe buri munsi duhora twumva yuko mwatera imbere twababwira buri kimwe cyose gishobora kuba mwahindura ubuzima bwanyu gusa niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza burya ushobora kubaho uno munsi bitameze neza kubera impamvu zimwe na zimwe ariko gusa izo mpamvu iyo ukomeje kwizera no gukora cyane ibintu bigenda neza cyane kuri kamera za yellow TV murabona turi kumwe n'umukobwa <clears throat> ni muto ariko ntabwo ari muto cyane ku buryo nawe atakivuga mu mazina yiwe kugira twese tuze kuza kubana muri kino kiganiro tuziranye amazina yawe mukundwa frida ukundwa furido uraza kuza kuvuga cyane kugira tuze kuza kumvikana neza kuko ntabwo ndi kukumva kandi iyo ntakumva n'umuntu udukurikiye ntabwo bari kumwumva kukumva mukundwa furida ubundi ni muntu ki umukobwa se urumva bihagije abantu bari kubibona n'ubundi ko uri umukobwa eh. umukundwa frida njye ni umukobwa ukiri muto mm. uri mu myaka makumyabiri ese mukundu wa furida iyo umuntu ari kukureba gutya ntabwo yabasha gusobanukirwa ese ni iyihe nkuru yawe cyangwa ni ubuhe buzima bwawe uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwawe cyangwa ku buhamya bwawe hmm? uratwemera yuko turi buze kuza kuganira ukabwira inkuru abantu badukurikiye bakabasha kumva iyo nkuru yawe ndetse niba hari n'umuntu wumva yuko hari uko mwavugana akaza kuza kukuvugisha inkuru yanjye cyangwa wenda ko mbayeho ni ibintu bikaze kuri njye mm. Mm. imibereho mm. kubaho nyine ubukingiye nyine narabona abantu bavugana na papa cyangwa na mama bivuze yuko ugejeje mu myaka makumyabiri n'ingahe irenga nta utazi abantu bavugana na papa wawe cyangwa bavukana na mama wawe ntabwo ndabamenya kuko mama yapfiriye kuri seta papa yagiye mfite imyaka icumi kuko nabanye nawe byabaye ngombwa yuko tunaniranwa ari muka data kunaniranwa mbana n'undi mukobwa nawe turananiranwa biba ngombwa ko nsubira mu rugo mbana n'undi mukecuru umukecuru yitaba imana nawe ndahava bishatse kuvuga yuko ubu kugeza aka kanya utari mu muryango kandi mu by'ukuri umukobwa iyo atari mu rugo iwabo agomba kuba ari mu kazi ubu kugeza akanya ubayeho gute ni akazi mfite sinzi nakumva mbona nyine ibyanjye byose mbona ari nka filime muri make none se ubayeho gute iyo umuntu uba mu mujyi wa kigali hari uko ugomba kuba abayeho bituma ubuzima bwe bwa buri munsi bubasha gucamo kurya kuba kwambara ndetse n'aho kuba wowe nyine wasobanura gute umuntu ukuntu ubaye mu mujyi wa kigali buriya rero hari igihe yumva wenda umuntu ashobora kumva ngo imibereho n'ibabaza mbere na mbere ikintu kibabaza ni inzara n'ibabaza kurusha imibereho ariko inzara nayo ikombiniye mu bijyanye eh, iri mu mibereho eh, kuko nyine ufite imibereho ntabwo byakunda ntabwo wagira inzara mm. hanyuma nyine wowe ubayeho gute kutubwiye ko nta kazi ufite ukaba utaba ahantu mu muryango bakorera mbayeho gutyo nyine gute uyu umuntu usa umuntu wari uri kumva kino kiganiro bamuvuga ngo mbayeho gutya agasobanukirwa ubayeho gute so mfa kuba gusa ari umuntu umwe amagaye nkagenda nkamukorera amasuku kandi icyo gihumbi ndagihaye ubwo yanyibuze ni uko ubwo ayo mafaranga niyo ugenda uteranya ukishyura inzu ukagura buri kimwe cyose ukeneye nk'umuntu kugira ubuzima bwawe bugende neza hariya rero undi nyirinzu ni umukongomani yagiye yari amaye igihe cyo kuvamo n'igihe kirarangira n'ubu aracyari muri congo n'ubu mba ndi gushima niyo yapfira yo nkayigumamo bigera n'aho utangira kwiyumva yuko bifuza yuko umuntu yagwa iyo ngiyo kugira ubashe kuba wakomeza kubaho nk'ubu wenda urabona yambaye iminsi cumi n'itanu mm. ukwezi kurarangiye mm. ataraza kandi ubwa mbere yaramamagaye ansaba amafaranga ndifata ndamuboroka mm. izo mbaraga uzikura zo kuboroka nyir'inzu nzikura nkuko nzi ko ari muri congo rero nimba umuntu ari kure nimba yaragiye mu kindi gihugu nta gatara afite azahita azambwira ngo va mu uwo umwanya reka reka nzategereza igihe azazira muri ati ndashaka inzu hanyuma nagusohora ubuntu uzajya hehe se kutana utanamwitaho ngo unamwitabe ngo ibintu bigende neza unamusobanurire yari inzira naciyemo wenda nibwo navuga ko aribwo nabonye umwanya wo kuba najyana kandi nabwo kugira ngo mbone wenda amafaranga yo kwishyura iriya nzu kwe amezi abiri hmm. byabaye ngombwa ko nsubira mu rugo ntiba mukadata amafaranga make ashoboka ibihumbi mirongo itanu nza nishyura iriya nzu hmm. amezi ararangira niyo aya ngaya nyine ndimo ubu ndi ku ngenda niyongezamo ese kuki wafashe umwanzuro wo kuva mu rugo kandi utagiye ku kazi wagombaga gukomeza wenda ukaguma mu rugo ugakomeza ugahangana n'ibibazo byawe ariko utagiye kwiyongerera ibibazo urumva umuntu yafashe umwanzuro akajya mu mujyi wa kigali nta kundi kuntu ko kuza kubaho urumva biba atari ikibazo wowe kuki wafashe uwo mwanzuro ukavuga ati ngewe mvuye hano ngiye i kigali mu by'ukuri ntabwo mfite ibyo gukora ntabwo ari kuvuga ngo navuye mu rugo wenda ku bushake hmm. cyane cyane umwana ava iwabo bitewe n'umubyeyi umurera mm. kenshi abantu benshi bakunda kuvuga ngo umwana apfa mu iterura mm. apfuye mu iterura gute kandi afite ababyeyi mm. sinigeze ngira umugisha wenda wo kumenya amaboko ya mama cyangwa ya data n'uwo data yaba yarasize nawe ntabwo yigeze anyereka yuko ari n'umubyeyi ahubwo yanyeretse yuko ari intare Sinzenda impamvu wenda papa ajya gupfa mu myaka mike cyane yagiyemo mfite nari mfite mu myaka icumi n'ubu ngubu nkaba nyiri gushakisha binabona papa cyangwa na mama nta n'umwe nzi ariko amakuru papa yavugaga ko babaga Uganda iwabo babaga Uganda hmm. yapfuye ari gatandatu ku cyumweru turi bugeyo hmm. yego biragora kugira ngo umuntu abyakire ariko nanone ugomba kubyakira hmm. ntabwo ndakomeza mvuga ngo ababyeyi nta miryango mfite mba mfite imiryango y'abapapa cyangwa abamama mba naragiyeyo umwe muri bo nkabana nabo eh, none se ababyeyi bawe urumva iyo abantu babana hari imitungo bagomba kuba bafite iyo mitungo urumva iba igomba kugirira akamaro abana mu cyumba ababyeyi batakiriho ababyeyi bawe nta hantu bagiraga babaga ku buryo nk'abana babyaye cyangwa nk'umwana babyaye ibyo bintu byamugirira akamaro wenda mu kwiga cyangwa no kubaho mu bundi buzima busanzwe imitungo barayifite irahari papa yasize inahagije hanyuma ukavuga ko ubayeho gute kandi papa watubwira yuko yaba yarasize imitungo ihagije impamvu mubwira gutyo papa imitungo afite iyo yasize nyine urabona mm, mama na undi mwana yari yarabyaye ajya gupfa yapfanye n'indi mpanga yanjye nta wundi muntu mfite ngo wenda mvuge ngo tuvukana kuri mama urumva nawe abana muka data simbafata ko tuvukana eh. hanyuma nyine iyo mitungo kubera iki itagutunze nk'umwana wavutse uri ikinege ubashe kuba wabaho neza ukaba uvuga ngo mbayeho nabi kandi iyo mitungo ihari iriya mitungo rero ntabwo nyitindaho kuko n'ubundi nayivuyemo hmm. kuko nimba umuntu naramwatse imitungo papa amaze ukwezi apfuye aho kugira ngo yinyereke akanjyana aho data ashyinguye agatera intambwe akambwira ngo dore umutungo wawe ni uyu hmm. nyine ubwo ngubwo naho yambikiraga aho gushyingurwa ndumva rero iby'imitungo rwose sinzi hari ikintu waba wizeye se kuko umuntu aravuga ati numva iby'imitungo atari ngombwa kubikurikirana kubera umuntu afite akazi keza kubera hari ikindi ari ikintu ari guteganya ko hari ikindi kintu uri guteganya wenda cyasimbura iyo mitungo cyatuma ubuzima bwawe bugenda neza ejo hazaza n'uno munsi uvuga ko utabayeho neza icyo nizeye kiri imbere yanjye ni urupfu niba ntabwo wizera ko imana ishobora byose ntayo nsi nta nzanabona ntabwo imana wemera yuko ihari ishoboye byose ntayibaho kubera iki nyine uvuga ko imana itabaho ngenda kubwira ngo ntayibaho ngaho rero izamanuke inyiyereke cyangwa yiyerekane uriya mugore mbona aramamagaye ngwino nguhe umutungo niyo yama umuryango umwe niyo yama urutambwe rumwe sinamugora ariko rero nyine nta mpano ibaho nzi ni ngo mu mukaso atagize ikintu akora uzahora uvuga yuko nta mana ibaho nkubwiye ntanabipfira nta mana ibaho igihamya cyagaragaza ko nta mana ibaho neza igihamya cya mbere ujya gupfa ntabwo yapfuye arwaye mu muryango ubundi akagira ikibazo umuryango aribo bazahaguruka bakavuga bivuze ngo n'umuryango wawe wawe ntabwo uzi ahantu papa wawe bamufata nk'aho atigeze yongera bati wenda atakibaho nubwo adahari ariko n'ubundi bamufataga nk'aho atagihari kandi agihari so wenda papa wenda naguciriye mu ncamake ukuntu byatangiye mama ajya gupfa yapfuye bamubaze apfana n'indi manga yanjye noneho njye aho natangiye kumenya ubwenge namenye ubwenge ni mu kigo cy'ababikira mm. papa we nibwo yanaye tanzaniya zinaha azinaha nibwo yashakanye n'uwo mugore mm. papa amaze gushakana n'uwo mugore barabana nyine babyarana abana batatu mu myaka icumi papa aza kumfata ariko aza kumfata asezeranya yuko agiye kunyereka bene wabo mm. muri abo rero njye nta n'umwe yigeze anyereka arinda n'iyapfa nta n'umwe akweretse munsi yapfuye niwe yavugaga yuko nyine nitegura mu gitondo tukajyanayo ntabwo nigeze ngira umugisha wo kujyana nawe hmm. ubu kugeza aka kanya se iyo mitungo warayisezeye burundu cyangwa wumva hari iyindi metode uzakoresha kugira iyo mitungo wongere uyigaruze cyangwa warayanzuye burundu kutazongera kuyikurikirana none se muko uravuga ati amaboko atareshya ntaramukanya ubu ngubu se urateganya iki urateganya kuzasubirayo uravuga ati ntabwo nzasubirayo ubu kugeza aka kanya ni iki kintu wumva uri gupanga mu mutwe wawe ni iki kintu wumva umuntu uri kukumva yagufasha muri make ni iki kintu wowe wumva ukeneye kuko wamaze kuvuga ko n'imana itabaho kuko imana niyo yagufasha ubu igisigaye ni abantu hari ahantu mbajije nanjye reka mpakubaza hmm. ese wowe ufite icyo kibazo hmm. wakata ndi mukazi wakata ukaza wanjye byaterwa n'uburyo tubanye tutabanye neza nanjye nakigendera waza nka aha none se ni iki kintu nyine wumva wowe ku giti cyawe uvuga ati <clears throat> umuntu uri kunyumva cyangwa umuntu uri kundeba kwamaze kuvuga yuko n'ubundi imana idashoboye byose bivuze ngo igisigaye ni uko imana yakorera mu bantu ukabona iyo mana n'ubundi n'iki kintu wumva wowe wasaba abantu uri kugisaba imana rero ngewe ntungurwa n'abantu bavuga imana ngewe hmm. rwose nayikuyeho amaboko mu myaka icumi bivuze nko mu myaka makumyabiri na irenzeho nyuma mbere y'imyaka icumi nibwo wemeraga imana data ahari ubwo narayemeraga pe ariko ubu mu icumi aho data yagendeye ntabwo imana yemera izanyiyereke nyibone ubu bivuze ngo kuva mu myaka icumi ntabwo urigera ujya gusenga ntabwo ndigera ngera ese kuki wafashe umwanzuro wo kumva yuko imana idashoboye byose ukiri umwana ubu rero ushobora kubyumva gusa mbere ikintu kibaho ni ukubaho nta nyoni nta gisiga uzi ngo cyangwa umuntu agaturuka hirya abizi niyo yaba akubeshya rega wabyemera kuko ntabwo wajya kumuburanya ngo nta sano agira na papa wawe udafite gihamya wabyemera avuga atengeza imana ariko igihe cyose kirangiye nta muntu urababaririza ntabwo ugeze uvuga wenda amazina ya papa wawe cyangwa amazina ya mama wawe ngo hari umuntu ushobora kuba ari kukureba akavuga ati uyu mwana ndamuzi cyangwa uyu mubyeyi ndamuzi ubundi papa yitwa nde cyangwa mama witwaga nde ndi mama yitwaga marita marita marita ntabwo ari izina yitwaga mukabatsinda marita mukabatsinda marita hmm. papa wawe yitwaga nde turatsinze patrick babaga hehe bivuze ngo umuntu wese uzi turatsinze cyangwa marita ah. mukundwa waravuga ati ntabwo nigeze mbamenya kandi nkeneye kumenya umuryango n'uwo baba bavukana akamubona araza kuza kuvuga nimero ziwe niba wumva hari iki kintu wamufasha kugira abone uwo muryango ndetse niba hari n'ikintu wumva wamufasha kugira agire akisesi ku mitungo avuga ko ababyeyi be basize muku ese icyo kibazo cyawe hari inzego z'ubuyobozi zaba cyaba cyaragezemo byicwa n'iki ntabwo mbizi urugero nimba ngiyeyo ibyo uriya mugore avuga nibyo nsubiramo mm, guteze we yizanira umwavoka nkiburanira mm. none ibyo avuga njyewe nibyo nsubiramo ibyo bisubiramo ntabwo mbiza mu mutwe naho rimwe sinzi umumama wasengeraga mu bangilikani wambwira ati uriya mugabo mm. mbere yo kuza mu rukiko abanza kukuroga mm. ukaba witsindisha kuko yavuze rimwe nkahita mvuga ibyo avuze bahita bavuga ati mwitahire bivuze ngo uramutse ufite nk'umwavoka cyangwa umwunganizi wawe ah, mu mategeko we atabasha kuba yasubiramo ibyo uwo yavuze imitungo wagiraho uburenganzira nk'umwana wabyawe n'umubyeyi wakoreye imitungo yewe bibaho hmm. wowe ufite ubushobozi se bwo kwiyishyurira uwo mwavoka nanjye nabuze ubwishobozi nzamenye kwishyura abandi hmm. none se nta n'iki kintu noneho nta bundi bufashe se ushobora kwaka abayobozi kuko abantu bari nko mu cyiciro cya mbere cyangwa abantu batishoboye hmm. hari abavoka baba ku turere babafashe bashinzwe gufasha abo bantu wowe ntabwo wigeze witabaza abo ngabo witabaza akarere ngo kagushakire umwavoka uriya mwavoka umwavoka bari banyemereye bansabye ko nshaka amafaranga mwishyura pasiporo mpaka asubire tanzaniya kuko bambajije agace musobanurira agace nari nyine ahantu mu kigo cy'ababikira n'abagabo n'iyo mitungo yose bivuze ngo iba muri tanzaniya uh-uh. eh, iri mu mutara mu karere ka nyagatare mwavoka urumva yaturuka mu rwanda ariko ntiyaturuka mu Rwanda ariko buriya bo bambwiye yuko ikintu cyashobora kwihuta ni uko bashobora kubona iki icyemezo ko ari byo kuko uriya mugore nimba aburana wenda akavuga ngo bwa mbere aburana yavuze ko papa nyine yantoraguye nanjye nkavuga ntiyankuye mu kigo cy'ababikira mm, nawe ugahita mm. noneho nyine nkumva nyine ibyo uriya mugore avuze mbese birenda guhura nk'ibyanjye nyine bigapfa gutya bivuze ngo iyo uri inyuma y'urukiko uvuga yuko ari papa wawe wajya mu rukiko ukavuga ko yagutora papa n'umunsi aza kumfata mu babikira byabaye ngombwa nyine ko kuko niwe wabanzanye wanjyanyeyo anjyanayo ntabwo nari mbizi kuko papa bambwiye yuko nahageze mfite amezi abiri mm. urumva rero ntabyo nari nzi mm. ariko nza nabwo yambwiye yuko mama yapfuye kera mm. we biba ngombwa akantwara mu kigo cy'ababikira mu myaka icumi aza kumfata nabwo amfata ababwiye yuko agiye kunyereka famiye aha none se hagize nk'umuntu ugufasha akagushakira umwavoka wizera yuko iyo mitungo n'ubundi wazagaruka yegukana cyangwa n'ubundi uracyafitemo ka kantu ko gutekereza yuko uri umwana wavanywe mu kigo cy'imfubyi njyewe niyo ba mu rutambwe rumwe hmm. niyo yaba akana kambwira ati aha ni aha niyo yaba ukurambikaho umusaya cyangwa nkazajya nicara nkamenya ko ari ahantu nkakubitaho akabona gusa hmm. nta kibazo ni iki kintu rero wasaba umuntu uri kukumva cyangwa wabwira umuntu uri kukumva buriya wenda njye kubona neza wenda icyifuzo cyanjye kubaho wenda nafite aho kuba na nyir'inzu nsa nkaho umwanya wose ashobora kuza ashobora kuza yirukanka ati mvira aha yiga mbwiye ngo ntabwo yambwiye ngo mvira mu gihugu n'ejo ntazi iwawe nkakubwira ati nkodesha inzu nzakwishyura ejo nkakwihorera kandi si rimwe si kabiri mbikoze nkaza nkakubwira nkodesha inzu ejo nzaguha amafaranga ukajya mu nzu ntuyumize ngajya mu nzu nkakinga ujya mu nzu ugakinga akagira ngo ntabwo uhari ukazajya ucunga we yinjiye mu nzu ugakingura akagira ngo uvuye ku kazi byahehe yaza gukinguza ukamwihorera kandi urimo nyuma se ubwo urumva ibyo byaramba byarenze iminsi wenda itanu hari aho nabaye umukozi baragusohora hmm. uragenda umugabo we yarandarereye kandi aho ngaho ku itariki ya mbere hmm. ku ya mbere nibwo yambonye hmm. ari nijoro saa kumi arakubwira ati ranyishyura <laughs> none se mukuru ubwo ni iki kintu nyine wasaba umuntu uri kukumva cyangwa wamubwira mu buryo bwo kuba yagufasha ukabona nk'uwo mwavuka cyangwa ukabona naho ubana ubuzima bukagenda neza ibyo by'imitungo ukabyirengagiza rero wenda ikintu nasaba nk'uko bavuga ngo imana ibaho wa mugani wanyu sinabizi nimba ibaho nta n'ibyo nzi ariko ukeneye kubimenya na byo bishobotse nabimenya ariko nta muntu uzaturuka hirya iriya yarahurutse ngo imana ibaho twakwicana hmm. nakubwiye ko imana ibaho mwaserera ntayibaho ariko mwebwe buriya rero ubona ujya neza ukaba uzi ko n'undi wese abayeho nk'uko ubayeho hmm. buriya umuntu utaricwa n'inzara ngo yicare avuge ateye inzara yo uzana imana ibaho ese ngo nawe ujya wenda hari bamwe bajya gusenga bakaza bakajya mm. ibyo rero njye uravuga ati bamwe bajya gusenga bakaza bakarya ariko njyewe ntabwo nemera yuko imana ibaho kuko nta gitangaza ndabona iyo mana yakoze tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero uraza kuza kuvuga nimero ugire n'ikintu ubwira umuntu wese uri kuze kuza kukumva niba ari uwumva hari ikimukoze ku mutima araza kuza kuguhamagara ibintu bize kuza kugenda neza ibyo muri buze kuza kuvugana n'ibyawe nawe n'imana yanyu <clears throat> nkubaze wowe uri gukomeza ushyiramo imana hmm. wowe waba warayibonye nemeza ko imana ibaho kuba warabonye ibyo bikoresho cyangwa ubayeho neza uba wumva umuntu wese abayeho neza wenda ukaba ufite umubyeyi hirya uvuga ati ntindwara ndahamagara uyu mm. umutwe wakujya ati mama urabizi ndarwaye ati ntaha mwana wa mm. niyo mpamvu nta n'umuntu nabana nawe mm. impamvu nabana n'umuntu umuntu kuvuga ngo mbanye nawe ngo afashe telefone ngo mama ngo urango papa uraho bindikure kugira ngo mbane n'umuntu mm, abarimo aragutera umutima mubi bindikura ahubwo wakwikanga na telefone yawe nyikwatse nkayijugunya cyangwa nkayiguhisha eh, noneho iyo wumvise nk'akana kari guhamagara mama wumva ubabaye cyane ikibabaza ni ukuba ubaho gutyo nyine nta mubyeyi mm. biranababaza cyane cyane ariko ni nacyo kintu kibabaza ku isi mm. kandi umuntu wese nyine abaho atifuza kuba yakibona ngo avuge ngo reka iki kintu nzakigireho ino nawe ubwawe umubuze ungana gutyo wahangayika tubona n'abagabo bakuru bashaje ababyeyi babo bapfa bakarira kandi nta kintu yari kimukeneyeho bivuze ngo ni umwana mutoya icyo ni igikomere kuri we noneho tugana ku muzazi w'ikiganiro cyacu uraza kuza kuvuga nimero zawe kugira umuntu uri buze kuza gukenera kuba yakuvugisha aze kuza kukuvugisha ikindi wenda nabisabira nko mm. kuvuga ngo imana ibaho basi nibasenga imenye ko imana ibaho mbona amafaranga yo kwishyura inzu mm. wenda pe niyo nabona amafaranga yo kwishyura inzu nkabona wenda na duke nkajya mu isoko nkacuruza n'izo nyanya mm. wenda imana yazakora ibitangaza mugana ngo imana ibaho nkazabona uriya mugore amamagaye cyangwa nkabona ubushobozi cyangwa wenda n'abandi bantu wenda n'abayobozi bakamfasha wenda akambuganira kugira ngo mboneho wenda n'umutungo ngavuga nimero zawe zeru karindwi umunani karindwi mirongo cyenda umunani amazeru abiri gatanu kureka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu murakoze